Sambu أمطرنا طال علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا Nation! Timin oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Qulu subhanallah سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا اتباع وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lakon timin. lebih lebih barokah. Serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Gideon. Mereka kita bersama mengatakan kencaran Fatihah. Kita aturkan kehariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. dan juga keluarga-keluarga sama sahabat-sahabat beliau. Raji-raji Epon. Putera-putera turunan Epon. Keluarga Telem Epon. Para tabi'in, bentabi'in, tabi'in. Para nabi, para utusan. Para wali, para wali. para imam-imam mujtahidin para sufiah pengarang-pengarang ilmu-ilmu syariah guru-guru petanulis tujuan guru-guru di atas sakit bangun sepo, bangun sepo laki maupun bini lepada datang tentang kebangsa jemaah. cakap cakap kenalan-kenalan merat murid santri Putang Kudus saja. Orang yang sangat fokus di Putang Kudus saja. Orang yang sangat tertolong di Putang Kudus saja. Sengatan dan kenceran kefokusan ke aku di Putang Kudus saja. Quraisy atau Basul Kalimantan Kudus saja. Orang yang suka baik fokus dapatan kudus tajaman setajuk umat Islam, lakik maupun bini. Terlantar setajana sebuah ratus itu sana. Patah ramai ni balak aku apur ni. Selamat dari seksan Allah. Terang ahli syurga setengki. Wa matar gairi dan Allah gairi syufatih pan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ban bala matar galaban kengi barokah barokah pon si keseput. Malam matar petan kudus saja. Saya nak foto petan kudus saja. Keluarga petan kudus saja Santai-santai petan kudus teja. Jemaah petan kudus saja. Orang syaitan basur galaban ter kudus saja. Sengataran kencaran kefokusan kang kehidupan kuda setaja. Orang yang cakap baik fokus dapatan kuda setaja. Walmata senantiasa mendapatkan keridaan, pengampunan. Serang kelampuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mal Almarhum mendapatkan kelampuan serang belas kasih sayang Allah mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan, ma'unah, inayah, kifayah, ri'ayah, wikayah, himayah, pun Allah. Mal Mamater ingin barokah barokah pun pengajian. Barokah nak fokusan. Barokah nak para ulama. Barokah nak para ulia, barokah nak para syuhada, barokah nak para solihin. Baru Barukan pada aku pada Abang Sepoh. Eh, pada nak tambah barukan umur dan barukan ilmu ni. Barukan arah tanah, barukan rezeki ni. Baru ke Aban, baru ke anak foto ni. Baru ke keluarga ni. Baru ke santri-santri ni barakah jama'ana, barakah jam'iyana. Amatar parana barakah perjuangna, barakah pengorbanna. Barakah setu jaga nikmatan kenikmatna, barakah kasapa, barakah usahana. Amatar parana tambahan taufik sun hidayah pun Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan depan patah tu nak Allah. Eh, perang kecemperan, kecemperan, kekompiran, kompiran. Kepungan, kepungan, kebahagiaan, kebahagiaan punya akhirat. Kemukai bayalan, kesusahan, kesusahan. kesempakan, kesempekan. Keserbukan, keserbukan. Keselakuan, keselakuan. Keselakuan. Yang tak ada pokokan majar orang tanggal laban kempang. Dan tak putuskan aku yang otang. Betul dia dah berjalan pa otang bawah tangan. Muka-muka yang pernah jumpa rezeki ni. Oleh rezeki sehalal, sebarokah. Muka-muka okay, Ibrahim Husnul Khatimah. Pernah Lancang Umar Allah Mata Allah benda ke Nabi Nabi Allah. Lancang Umar dia menjunjung tinggi agama Allah. Pernah sehat berada selamat. Aman di jajapan dari musibah daripada di bencana malapetaka. Selamat dari petenah-petenah. Selamat dari kedolim, dari sedolim, dari tingkir orang yang setengkih. Itulah pada istilah penanyaan selanya lah ganggu bisa ganggu. Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari kelin ate, kotor ate. Petang ate, kering ate, kering ate, lopan ate, maten ate. Kemuka peroleh ilmu sebanyak, ilmu semanfaat, ilmu sebarok. Berhenti kehacat, keleban, kempang. Tercapai cita-cita nak sukses usaha ni. Yang pernah terkabul penyuknan-penyuknan ni. ala hadhihi niyat ala kulli niyatin salihat ala niyatil qabul wa tamami kulli sul wa naili kulli ma'mul biaki sidina rasul Abi bina Abil Batul Sallallahu alaihi wasallam Umul Fatihah الفاتحة الفاتحة para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita banyak bersyukur dan ajunanipun Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan. Langkong-langkong nikmat agama merupakan nikmat sepaling agung. Khususnya Eh, dalam pagi-pagi akati makan kita sekalian ditakdirkan kami mengikuti kegiatan pengajian Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi lastari salat sepu kulaku kulaku menik biasa pon apol kompol sarang para sahabat dalam rangka buddha buan tentang agama termasuk ini pendekah wahyu sedari ajunan depan Allah Subhanahu wa taala termasuk wahyu yang kibanika mimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimpi sopenah sopenah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasana kanjeng Nabi kadinto Reksanin dan kepada sahabat di saat pagi-pagi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya pada sami pe kana sakancan dia pada sami pe malam lah. pun macam-macam sahabat ni kepada sami pe kepada si tamim pe sami pe atau rakih Setengah waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kento ngabala tentang sopanan tentang mimpin mimpin tibi manabi mimpin Rasulullah panika wahyu mimpin Rasulullah nika wahyu Tabun Rasulullah malam hari yang ku amin pe. Malaikat Jibril, malaikat Mikail. Ada jemput sengko. Pahma Abu, Malaikat Jibril dan malaikat Mikail juga sengko. Ngereng berangkat ajunan. Jelamangkat ongkong kok bersama Jibril Mikail. Mikail. akhir pasta pangki sareng orang se tedung mereng beda orang tedung mereng Pah beda pole orang seceng manceng nyambi batu raja. Beroreng manceng nyambi batu raja. Ternyata betul si raja menikah payan cengaki. Dek kecaya tak orang se dung tak dungan. Yang cengaki yancor cetak. Cetak ancor akhir menggelinding. Betul ni menggelinding. Kemudian orang se mencuba kini kah, se mencuba betul. Deka cerita orang se ceng se tedung miring pun kah. Nabang, nabang betul se menggelinding pun kah. Teng ampon cetak kak sa abeli boleh, dari ancor abali utuh pole maka betul panikai kala yang cuba ki pole ikan cengaki pole de kece de goreng se dung te dungan ni yang cengaki pole tetilah aku ngak ni ketok berang cing mancing bani kai yang cengin betoh beda orang tedung dung tedungan yang cengin betoh dekik, tinggal ancor cetak bani kai menggelinding se betoh bani kai nyingkar dena tempat menggelinding bani kai cetak ni kajen abeli boleh abeli ni boleh tinggal abeli ni yang cingin pula Ibn Battun ni. Seakan sejuk ada ni kita elang, le lah yang cingin boleh. Atau ah, bapak boleh. Seakan. Subhanallah, Tuhan kanjeng Nabi, man hadhani. Mereka Jibril, mereka Mikail, kenapa ansi kedua kali itu lah aku? Makan, makan, makan, tereng, ngiring, ngiring, makan langsung ni pakuan mangkat. Kita ai jawab de kanan, bin malaikat Jibril bin Mikail ni eh pakuan berangkat pole kan jing Nabi. Berangkat angku. Ternyata apa tetemu ben orang setedung gentang. Beda orang tedung gentang. Pak beda boleh orang ni kecing mencing. Orang yang mancing ni kan sambil nyambi, sambil nekuk. Besih. Besi bengkong. Besi apa bilu kisah. Lah ni ka orang senekuk besi bilu penikah. Entar dek ka orang setedung kentang. selajah dari muana panik eca pecah muanika selajah akib sekangan sekangan panik pecah pecah pecah pecah ancor sampai colon panikah entar gadi budih Elong antara ka di budi. Mata antara ka di budi. Sampai entar ka cepleng api ni. Mare sekangan ketiga itu. Akhir ngalai ka sekacir. Fadu pala eh, wek cuwek, wek cuwek dari bisnis bengkong wani kah. Aku ibu saya sebiluk. Mana kan cuek, cuek, cuek boleh. Saya kacar ni kan. Sampai di budi ni. Colok ngelai boleh ke di budi. Colok saya kacar ke di budi. Elong saya kacar ke di budi. Mata saya kacar ke di budi sekali. Tengok mari saya nikah. Kena sekundi, kena sekundi, apa ah, boleh boleh. Siampunlah ngelai ke di budi pun nikah ajalan boleh, ajalan boleh, entar kan dia ada boleh. Ting depan entar kan dia ada. Ikat cungkit boleh masalah. Yang kui yang kui bis siapa ni? Ikat cungkit boleh. Ting lah beli kan dibudi cungkit boleh. Ting lah beli kan dia ada, cungkit boleh. Boleh boleh kan dibudi. Tetapi sejelas orang yang panik sakit sakit. Kalau kerja selajah, Eh kalau matan selajah, Eh kui, eh kui. Pengalai entar ke jepleng. Colok ni pasal negara dia. Sekangan. Eh, lu ngasih kangan gini kata. Mari sekangan, kangan, ntar kasih kacir kan. Tapi juga sakit. Rasulullah, madabu subhanallah, pasir si dua gitu. Saya terung kentang gitu. Pen orang saya, nyuik-nyuik dak kematan lah. eh long ah bancolon orang setedung gentang ni kita jawab sarang malaikat Jibril dan Mikail ngiring berangkat berangkat boleh berangkat boleh berangkat boleh mangkan apa sanan pasti temu ban bangunan abentuk Tomang. Ingat bangunan bentuk tomang. Bangunan bentuk tomang cuma raja. Neng ide dalam ni kaisa ramai cik ramai. Macam-macam monyi. Bodoh monyi cerengan, bodoh seruan. Ha? Macam cik benyan. Mak cik ramin sekali. Sengitung ngok bi kanjing Nabi ternyata nan dia dalam nikah. Orang akan bengkang. Bada selake, bada sebini akan bengkang Dari beberapa nikah? Kolap apoi. Dari beberapa beba na bangunan sehingga saya bentuk tomang ni kan. Ini kebudak apoi di beberapa ni kan. sing la apo ini ke datang jun rami jun ada yang cereng orang sebeda yang dalam ni orang sakang bengkang laki bini ni dalam ni jun rami ni ni dalam akhir matur anu dan kula jepang nabi Akhirnya kok sing kok matur ka malaikat Jibril Mikail. Pas akhirnya kan itu malaikat Jibril Mikail. Ngereng-ngereng langsung langsung saus berangkat. Berangkat boleh. Kita jawab dekan pokoknya berangkat boleh. Akhir pas nanti temu ban sungai. Sungai ini kemira. Pada bendera kisah. Sungai dara. Nani sungai ni ke beda orang se aku beda se alangui. Beda alangui dengan sungai dar. Pah beda boleh se tong orang panik kan nang etenggangan. Nang etenggangan. Etenggangan ni kak ning pinggir sungai ka sama maksudnya. Sengumpul lagi betul. Ini banyak sekali. Ini ada ini kah? Banyak betul. Orang yang sebenarnya pengkira sungai ini. Orang yang saya langui kasak. Dengan pola langui langui. Ampun lah. Para ada para pengkir. Dari tengah ampun lah para ada para pengkir. Ini ke ben orang sebenarnya pengkir sungai sebenarnya tengkengan ni kalau bayar kotop ni kan? Ekotop eh, ka colon ke sah? Betul-betul sebanyak ke saya ekotop pagi ke colon? Orang ini kan angangah, angangah. Sing terpandangan dengan sana kan pasal ni tulangin buat tu ni kan. Kota paki buat tu ni kan. Sing kota paki buat tu ni kan. Aboli ah, boleh ke tengah. Ke tengah sungai ni kan. Dapat ke tengah sungai lelah sosial. Alangui. Aboli ah, boleh ke pengkir. Dapat ke pengkir. Eh kota boleh. Eh kota boleh. Colon saya kotab dari batu ni. Akhir kanjing Nabi matur pula ke Malaikat Jibril. Buh. Pasir saya kedua kentu Malaikat Jibril. Orang yang salah ngoy bentuk angku otob pasir yang pengkir sungai ini kah? Ngiring-ngiring berangkat-berangkat boleh. Berangkat boleh. Tepangki boleh ben orang secuba. Secuba-cuba. Secuba. Ning setin pun ni kepada Apoi. Apoi ni ke Yodin. Jadi ni tin pun ni kepada Apoi se... Eh, Yodin pun orang si cuba ni. Ma'ani boleh dia. Mereka sanin boleh kanjing Nabi dengan lagi Jibril Mikail. Pasal mereka yang teman Jibril. Kenapa yang teman Jibril? Jibril? Malaikat Mikail. Ngiring-ngiring berangkat, berangkat boleh. Berangkat boleh. Kita jawab di kanan. Akhirnya berangkat boleh atau angki sarang. Taman. Bada taman. Taman. seindah kan bungkaan kan bungkaan apa ni kejong lanceng kan bungkaan ini kejong lanceng tombu nyena tombu nyena pajong lanceng rodotin mu'tammatin macam-macam tamanan-tamanan sebenarnya neng i. Mentamanan panika, mentamanan panika, macam-macam. Lene neng i. Taman ni kepada setong orang laki lanceng. Dari lanceng sampai perhatikan hal enak. Cetakah? Serana. Seheran sampai para tak kenal lain. Dua dunia tengki. Nengkir pengkir apa ni kepada nak kanak nak kanak kini? Nengkir pengkir apa ni? Eh pengkir orang selancang. Seheran apa ni ke sampai cek tengkir sampai para tak kenal lain. Ni kayak kelepok dari nak kanak nak kanak kini. Are bereksanin. Di kancing Nabi. Bereksanin boleh kancing Nabi. Kenapa Kak Dintoh? Mereka Jibril Mikail. Ngoreng sejak tengkin kento. Ben pernah juga. Pasal juga. Nak kena, nak kena. Ni gini, ni gini. Kita. Kita. Eh jawab de kanan. Bik mereka Jibril dan Mikail kente. Pakon berangkat boleh. Ngereng, ngereng. Berangkat, berangkat, berangkat boleh. Berangkat boleh. Tak temu boleh. Bentaman sewa aja. Tak pernah berada taman rajaan ben panikah. Sobu. Tak ada taman selebih fokus boleh tempang ben. Taman kat seput. Mahbib Malaikat Jibril Mikail kanjing Nabi pakon ongke. Ngiring ongke ajunan. Entar ke atas taman kentuk. Ongke gulong tu. Tinggal orang ke, ni ke sampai di budi ni gue dah dapat, dia ke setong kota, seterbangun, seibangun kelaban, betah emas, ben betah selakah. Betah emas, ben betah selakah. Akhirnya depa ke kota panikah. Panikah pasanan suruh buka. Buka-buka benglabeng aku ternikah. Buka ongku. Kanjing Nabi, kangkui kanjing Nabi, kangkui Malaikat Jibril dan Mikail. Ternyata saya jemput nenek kak disa, ureng-ureng, Saya selaja panik orang cek gun tengah, eh? selajan genteng, keng selajan lah. Eh? Panik cek cuban. Tetapi saya kangen genteng, ketining saya kacer, cuba. Saya kangen ni ke genteng ke genteng, saya kacer, cuban cuba. Aduh, ini boleh ni. pasanan orang-orang se banyak gini kan banyak gini orang se separuh ni ganteng separuh ni cuba banyak gini kan ane ke pasanan itu buin esoro eh, makan makan pasal loncak ke sungai jida maka orang-orang gelak sebekus selaja se cuba selaja ni kan entar ku loncak ku entar ka sungai panikah sesungai panika ai ah, ngah pote sepote pote nah pada ban susu dari pote nah panika sampai pada pada ban susu Tinggal orang-orang se selaja genteng selaja cuba panik entar dek ka sungai panik ampun lah di Madining kalisa. Abeli boleh ternyata ampun le lah tetireng si genteng kapi cuba ndak dek. Ilang jawaban kisah. Temu genteng. Ilang sejuba, si cuba ini kan pun datang ilang. Mungkin pas genteng kapi. Sepa, separuh sekangan sekacir pada, pada genteng apa nak? Pas mata malaikat Jibril dan Mikail. Menabi kadin din kan jing Nabi. Kan tu suar keadaan kentoh tempat ajunan kak dintoh suar ka aden kentoh kentoh abis abese ki terus ke atas kisah kanjeng nabi kisah kisah terlima ajunan tempat ajunan terus duduk tas kisah Jadi loteng ke atas ini, kan? rumah rumah bertingkat nih. Sampai pada ben on dempote. Kento telah mepon ajunan kajing Nabi. Saya lengkin ajunan kento. Barakallahu fikuma daroni. Fadukhulahu. Fadukhulahu. Hakiki malam malam terajunan mereka Jibril dan Mikail. Eh, apa berkata ban Allah Ta'ala ibrin keberkatan perkataan ban Allah. Ngereng abdin masuk ini. Mana bi tempat abdin ini kan abdin masuk Amal Ammal anafala wa anta dakhiluhu. Abu, ampon Bi abdin tak ada paling pun tan. Mumpas ajunan kento masuk dekat tempat kadin dintoh. Karena ajunan kita makin laki berdisisa usia. Innahu bakiyalaka umrun lam tas tastakmilku. Falau istakmalta ata manzilakah. Kento laki berdekarin umur ajunan ganjing Nabi kita alas tari umur ajunan. Cek sayang ajunan kita pun lalas tari umur ampun. Angkep pun dah setu je mula. Lata lah ada umur ajunan. Ya, E eh, tawarod benaptina. naptina? Eh, masuk pumasok ajunan. Jaring ajunan ki beda umur kita kenging ka dinto. Ajunan laki beda umur, ajunan tak bisa masuk laki. Kotu alas teraki umur kada, pata ada umur lah. Buruk ajunan kita bisa dapat ada kak dinto. Aduh, engki, engki, engki. Malaikat Jibril, Malaikat Mikail bukti ni kento kan mulain malam kak din tu kan ngak tu jengak terus kak disa saya kenal lain nabti ni kento bodoh orang berapa peristiwa kak disa kan, kan anu malaikat Jibril Bada petok peristiwa. Abdi tak ngerti mulain malam. Aku kan. ngak tak cengak abdi ni kentu. Penapaan gak disak? Bada orang seyon cep ngangkui betoh sampai ancor je takah tinggal ancor apa ni boleh utuh boleh mari utuh ebrin encipin betoh boleh ancor boleh mana apa kisah? Abdin tak ngerti kisah. Aku tak jengak Abdin. Bada boleh orang yang saya terung kentang. Abu bayi tutit ni. Ngan kui bisik kat disa. Ha, ada eh dong eh tutit selaja kata. Mata ni tutit selaja. Corang ni tutit selaja. Sabar ke dibudi. Sekangan. Dibudi ntar ke sekacer sekentu boleh. Kenapa kentu? Artinya tak faham. Kuna tanya ngah artinya. Boleh boleh orang. lakek lakek Ben bini. Siapa engkang ke disa? Siapa Sementara di bu, eh, iba bena, iba bena. Kena kena saya ingat. Tomang gento. Kan ah, apoy. Tinggi pada tengin apoy. Was aring cereng orang yang sebut ini dalam kanin. Kenapa gento malaikat Jibril Mikail? Abdina ah, tak jawab ya ajunan. Pas berada boleh. Orang yang si alangoy. Nengi sungai darah dengan pun lantar ke pinggir, langsung itu lengin betoh. Pak itu lengin betoh. Atu ah, leng bani sebiasa, bani pak itu leng sebiasa, ya kota paki itu leng nani. Ya e pengangga oh, orangnya, pak kota pen betoh. Kenapa kat dito? Boleh boleh orang se sececuban roba nah. Ani ah, kata kau ngudi napoi ke sah? Aleng-leng dan ini apa gini? Nah, apa kisah? Hati tak ngerti juga ni. Bada boleh bada orang selancong sampai serana tak apa tega nak tak tak katon pun tan duri lanceng. Pae samping-samping ini kan banyak nak kana nak kana. Kenik kisah apa nak apa gitu. Abdi ni kau sing ngerti kikento. Cepada kotah Saya bangun ngangkui Beto mas ben beto selaka kento saos Eki kento beda boleh Orang saya Separuh nani kecuba Separuh bagus Bagus Esro mandi ke sungai, loncat ke sungai, pas hilang cuban, pas genteng bahasana. Ting dia tengah boleh pas genteng. Kento pernah apa kan? Menabi kento kan suar keaden kento. Musrahin kento pernah apa kento? Sekadin toh. Kanjeng Nabi. Si pertama kadisa. Si oncep dari batu Kak Disa orang si asalan dek Al-Quran di budina masalah nolak dek Al-Quran. Jadi tanda ke Al-Quran. Padahal asal ah, orang yang menikah, biasa. Mana yang terbun tentang Al-Quran ni kan ke tak lak no lak. Lapai lakonin. Mana ke Al-Quran ke eh tolak. Al-Quran panika eh tentang eh tentang bahawa warisan mun ke laki benik bini ni kata pada mun ke bagi ni ke laki duga lena ni bini wah ada tak atil dan sebarang mentinglah pada perintah orang singicok potong tangan wah ada melanggar ham macam-macam lah yang kasar di budi ni ku laku kelompok-kelompok macam ni. Kan ni ke kan pegal? Yang cep je tak ni. Yang ku buat toh. Apa ah, boleh? On cep boleh. Sakit secung adan kita amar eh. Eh tambahin sakit boleh. Tambahin boleh. Terusan sini. Na'udzubillah. Tumma na'udzubillah. Sedangkan orang yang tidak disak, sebing jarbing sampai colon bernikah ngale ka budi, elong ah, ngale ka budi, mata ngale ka budi, egalak eh, kanje selaje salah Gadis sa ah, orang selece kan. Orang selece kemudian lece ke panika sampai nyebar. Fayakdibul kadibatah tablugul afak. Sampai dapat kaman ke aman kelecehan ni. Tiga laku. Mereka orang yang selecehkan lebat ni media-media sosial kerana pekal dapat kaman ke aman kat saya. Kenapa boleh mengakui medsos? Tak kata mengakui medsos, bisa dapat kelecehan pun. Kemungkinan kita aja-aja. Keding benda lain, pun tak boleh kering lain pun. Pun tak boleh sampai dapat kaman-kaman. kaman-kaman. ane ka gulaku elong eh, colo matan panika ane ah, kau, etutit eh, etutit eh, e kau dibudi. budi kala kenje selaje bi malaikat ni walau orang apa ni lecehkan. Dari lecek ni terus acelen acelen acelen berat. Seksan orang, lecekan. Itu dit. Eh, lho kan? Jangan lampuan lah beli-beli boleh, dudit boleh. Di rumah sakit. Ini kan, kan ngakui bisik, tidur di sini. Anapun orang-orang laki bini siakang bengkang kat disak, Sebab dia neneng idalem, bangunan seingat tomang benikah. Kasak tokang zina. Mun selake engki detikik lake sabengkang, munik bini engki detinik bini sabengkang neneng idem tomang. Alhamdulillah. Sampai orang penik azina. Az la yajtami az-zina wal ghina. Orang ini kan tak bakal soki menabi az-zina. Orang az-zina ini kan tak bakal soki. Tak bakal kompol soki ben zina. Al-ghina wa zina ini kan tak kompol. Orang yang soki ini kan. Menabi ampun lah zina, ini alamat. Ampun lah bakal ancur. Na'udzubillah. Tumma na'udzubillah. Hulaku ibang kangin. Bagian tukang berzina-berzina ni ibang kangin. Eh sabar kalau minta omang. Ya perin apa yang dibuat di beban dapat sana. Di beban ni ya perin apa Apa? Cik apa yang dari masa akar rasa aki pun ingat dia aki cak sengi abak ah, ni kena ni atas tomang. Ya atas tomang cak ni dalam. Dah boleh panik dalam ni kan ni dalam ni. Jadi berbuah je pas. Empon ingat dia aki. Lejuk tojuk. Nenek lo bengat tomang kasa. Paha apa je ni berbuah. Hmm. Astagfirullah, astagfirullah. Nak kenikah orang-orang yang sehazina aku lakukan. Ya, sebab gelem tomang, tomang yang apa yang dibawa-bawa. Alang. Anapun, orang yang sealangoy na dengan sungai, sepasanan eh tulangin beton ni kah? Ni ke orang singa kanan perang riba. Singa kanan perang riba. Tang bawah tangan. Semen tambahan dari bawah tangan lah Mau tang sejuta. nika minta bajaran sejuta seratus. Belum sampai 10 juta, minta sejuta. 10 juta. Itu nikah. Bah minta berjalan lebih. Tak lebih pun sekoni. Walaupun bunga ringan. Tak ada bunga ringan. Menriban bakun riba. Taka akun sakoni. Sakoni kun lebih ni gini. Kan. Angkep cak mula. Oh tangan seratus juta. Pah minta belajaran seratus juta seibu rupiah. Karena tambahan kun seibu rupiah. Setahun salah misalnya. Setahun minta tambahan seibu rupiah. Ya Pakun riba. Pakun riba ngakan perang riba ni aku laku pekal esa eh, ba nenang e eh, songai dera pai tu langin betul ba itu eh, lang bani sabias ni kota baki ni Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Makanya, kau tu tengah teh, teh kampung lah biasa kata ni. Nenang ini bank-bank konvensional. Saya akan riba-riba lah saya. Ini kecil saya agak biasa. Oh, nak aku laku ni kabuh. So, ngayon-ngayon dia ni kan bercang ni lah sungai dia dia ni kau hujan. Senang saya tak kena dengan sungai dia dia mau pasaran. Itu dengan betul. Anapun orang secuba kat desa kanjeng Nabi, senonuin se nonen apoi, se ngodin apoi, se terus aleng-leng-leng kisah. Kesak malaikat Malik kan Sak Malaikat Malik setukang jaga neraka lah kan. Si Inki gadis sa tak kelum genteng cereng. Siapa seki melon neraka? Bodoh orang selanceng kadisa sebenarnya taman kadisak kisah Nabi Ibrahim bila nak kanak nak kanak kadisak se-esetin Nabi Ibrahim, kadisak nak kanak nak kanak selahir pas mateh. Nak kanak lahir pas mateh. Jadi kita sampai belik mateh kada, kita kadisak pun. Apa yang Nabi Ibrahim. Paskatipan apa malaikat Jibril Mikail? Manabianan orang-orang musyrik. Wa awladul musyrikin. Ia teka anak-anak yang musyrik, anak-anak yang, yang kafir. Mungkin kita belik naga anak. Jadi kita nak anak mati kita ni. Pada. Aku boleh ngak rupa kira. Pada ngak bunga lagi ya. Kemudian kaum-kaum se cuba separuh, genteng separuh. Sepah kemudian teng lemare mandi. Se separuh, se selagi se cuba, akan te genteng, akan te fokus. Kak disa orang-orang se nyampur kelakuan soleh ben kelakuan cuba keng se sapa ora ben Allah mun se tai sapa ora ben Allah taala tak beki mandi bunten tolos tolos cuba sebar mun se tai sapa ora mun se sapa ora ben Allah taala Eki eh, eva eh kon ka aku intar ka sungai panikah. Pada ki tingampun la mare mandi ning sungai tersebut dekik pati tereng gerteng melolo. Karena mak, pun lai sepura pun Allah Ta'ala. Mun si tak sepura ki pakun. Pakun cuba kat disa. Jadi hadis kak toh, Hadis-hadis Bukhari mani. Hadis kak dintoh. Nerang Nerang aki. Ce orang-orang si maksiat penikah, eh, esek semua lain kita neng alam barzah. Sebelum ni kiamat, ni kan boleh esek segada. Ni kemuntingkan ada sar mimpi. Tapi karena mimpi para ambia kento termasuk wahyu, ben sesuai kalau ben kenyataan, kikar saja lah karena wahyu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga sawah bareng manfaat fi din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت الا فرجها الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة عبد قلت هيلته ورسول الله وسيلته وأن لها يا إلهنا ولكل قرب عظيم فرج ما نحن فيه بشر بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيب يا هادرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب اللهم أنت لها ولكل حاجة فقضيها بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم اللهم أجرنا من غير ضرر واغننا من غير بطر اللهم أجرنا من غير ابتلاء واغننا من غير امتلاء اللهم ارزقنا من العقول أوفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها اللهم اهدنا بهداك واجعل من شر في رضاك ولا تولنا وليا ولا تعلم من خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جزا الله عنا محمدا بما هو فعله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا فهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا رحمن كل شيء رحمة يا رحمة كل شريخ مكروب غيته معاده ألف بينكم بين قلوبنا أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنينا بها قابلها أتمها علينا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين Pemirsa pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala makan leras ada Jumat lagi. Ya tornah ke angku yang kompol setajah. Laki bini tuang udah. Dekat pondok pesantren Al-Bustan Banyu Giri dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarang haul para masyayikh. Cukan sebraka istighatsah nyon pertolongan kajunan epon Allah Subhanahu wa taala cukan kakui maus salawat nariah bersama kerana sekak ditoh riftan kolah ada Allah ikum jama'in muka-muka saus kita senantiasa mendapatkan pertolongan perlindungan bimbingan sedang mohon epon Allah amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi